этот век жесток и дик, В нем даже вера от ума, В нем не родится Бенедикт или Франциск. Ее признал и двор, и трон. Но почему? Открыт вопрос. Быть может, с неба грянул гром, расвел вином железных роз на крышке гроба Сен-Дени. Ошел мертвец, запел осел. Растаял снег среди зимы, воду и все. Ночь. Замок моросящий дождь, младенец, кровное родство. Небрачная от блуда дочь самой старушки Изабелла. И значит, Карл ей сводный брат. Крест мировингов на груди, ты в двух шагах от адских прав. Иди, помешанный, иди. глаза в глаза. Простолюдинка и король. Молчание, холодный зал, придворных онемевший рой. Что понял Карл? И почему? Едва она с колен встает, по августейшему челу струится пол. Как мило! пол? А почему не кровь? Момент. Король меняется в лице. И это видит высший свет. И даже слуги на крыльце. Король сражен. И в тот же час, не отобедав, не вздремнув, король велит зачесть указ. Велит опустошить казну. Трубить в трубу, звонить в набат и лучших рыцарей созвать. Кремит парадная пальба, доспехи очищают знать. И девушку, чья речь грубая, что в не прошла, уж носит на руке. мгновенья, удивительные места. Она проста, она честна, приходит как она села, она дотря. Исповеди в нем даже пена, а ума в нем не родится. Бенедикт или Франциск или Фома, но стрясь я цвета, там больше слышит зло, а не худы, или толстым не дается стройных ног, зачем следом? тысячи лет мне, Кто гнило, броня сердца, гнязь Жанна, римская старая Жанна, Склонись до земли, Жанна, черная 雪雕。 ¡Gracias! Брат мой, по делу скажите хоть слово,

душа почему у тебя в голове В сердце вечно идет война? сорная трава. Сорняк теряет по зиме свой привлекательный наряд. Она простой чернополошной источает только я. На бедре, господин днем даже вера, а туманом не родится Бенедикт Франциск или Фома. За ним мы стала благодать, а не распутство и тюрьма. А коли так, то все обман, а коли так, то все обман. Я не обманывала

Всех апостолов святых, детей сержантов, встань и и не веди медвежьей пустыне. На все вопросы отвечать, не лгать, смотреть всегда в глаза. На ну что светится встречать, без спайка звонить нельзя, ты ведьма? Нет. Ну, запишем, да, с невероятной стороны, обучен гать везде всегда нам в том City. Я исполнитель, я солдат. У них вопросов больше нет. Твоя судьба предрешена. Сломались стрелки на часах. Тебе навеки 20 лет. Полуребенок, полусон. Тебя запомнят на костре. Тебя не станет на заре. И нас не станет на заре. Тебя станет на заре, и слеет плоть, как старый лист. Ваших запоздалых слез не зафиксирует хронист. Четыре старцев свой черед сойдут во тьму, и с ними больно. Епископ, рыцарь, чародей, и твой король, и твой король ног, ног твоих, огня букет. Вступи, вступи в блаженный хор, Тебе навеки двадцать лет. Виновны, зажигай костер.